Saluton, carai! Ciam mi tutte ne zias cium da cravatoi mi havas nun tente. Mi zias che mi havas multain, sed mi ne zias cium. Do hodiau ni malcovros tion cune. Ec, do mi havas tenilon, ciu havas la formon ciel cravato, do tio ege felicigas min. Ien miai cravatoi! Hodiau ni nombros, mi ne vere memoras kiel mi um ek habis da da cravatoi char mi ne memoras eh, mi mi mi ne char mi certe ne acetis ciom da ili. Do, mi ne memoras kiel, kiel, mi, mi acetis ci tiun, char estis mia plesha tata. Um, havas vampirai busoi sur gi. tio, tio ege felicitas min. Sed, mi ne memoras, eble mia panio acetis iom, kai mia fratino ecetis iom, sed alie mi ne certas cial mi havas tiom da cravatoi, cam mi ne ecetis tiom, mi pensis. Sed, unu foie, unu foie, ce, um, tiu brocantageo, brocanta vendeo, um, mi, accettis sacon. Mi accettis unu sacon da da um cravatoin. Do eble tio pli grandigis mian mian quanton. Ciu, ciu. Ah. Do mi vere mi ne memoras kium kium da ili estis en tiun sakon. Sed mi devas mi devas supposi che la play parton estis de tio char mi ne memoras alie. Ah! Ja, yeah. alie mi nur acetis tiun tiun kun la kun la bushoi de la dentoi. La dentatroi alie mi ne memoras do kium da kravatoj vi havas ĉu vi havas unu eble se vi <laughs> se vi estas <laughs> normala homo eble vi havas unu au eble vi havas kelkajn sed mi ne supozus ke vi havas tiom tiom multe. Char, kiel vi havus tiom multe? Ne, oni ne bezonas tiom multe da cravatoi, char cutime oni nur portas unu, ce ia tempo, do, sed, um, estes, ne, ne gravas che mi havas tiom da cravatoi, ciu, <laughs> estes um, amusa al mi. Eh, mi, mi pripensis ci filmeton, char uh, eh, antau calcae iaroi estis defia, filmeto defio, um, cae homoi surportus uh, eh, cium da chemisoin, to chemisoin, cae estis ege amusa estis ege ege amusa. Specife kiam homoi ki estis amusa farus gin. Do mi volis fari la saman kun la cravatoi. <laughs> Kai mi pensis che ci tio amusus vin anca. Ciao. <laughs> mi um, facte ne ofte portas malsamain, mi, mi ne portas cium da ili, char mi havas preferoin, mi preferas, exemple, la, la, tiun cun la dentoi, um, ehm, kai mi shatas la, la ros coloran, sed gi havas um, ehm, margoin, kiun mi ne povas forigi, do mi ne ofte portas gin, sed mi iam havas char mi shatas, sed mine portas char estes margoin, qui ne debus esti tie, de ia manjajo, de ia, mine memoras kiam. Ah, mine povus diri vi kiam. Ti estis metita au, et se mi metis gin char la, la gravatoin iris de la brocanteo, do mine certas, ciu. Mi marki ŝin aŭ ne do mi ŝatas ĉi tiun mm, yes estas bela kaj mi lernis ĉi tiun um, nodon ĉi metodon da da ligo de Alexo Miller de Exploring Esperanto char antau calcain semainain li faris filmeton. Kai pro lia filmeto mi exis pri kravato sabato. <laughs> mi esas stulta. Kai! Ah, mi ne... Ah! Mi ciam estos colera che mi ne mem malcovris kravato sabato kia mi estis stulta. Sed, ne gravas. Nun, nun, ni povas festi ambeo, ambeo, Tide Friday, kai Kravato Sabato. Tak tio ege felicigas min. Ege multe felicigas min. Estes mia plesatata afero, ke cibi povas portopreni kun mi en Tide Friday kai Kravato Sabato. Estes estes feliciga. Es. Kai mi do <laughs> Mi ne povas vidi min, char sen mi ai oku vitroi, mi estes presca blinda. Do mi ne povas vidi min ets kun mia camerao, char mi estes presca blinda. Sed mi sentes min ege... <laughs> ege eble shertsema, ludema, portante citium da cravatoi. <laughs> Ciu! Cio mi aspettas? Ciu mi estes bella? Ciu mi estes bella? Diru al mi che mi estes bella. <laughs> Sed, fate, en la filmeto de Alexo pri cravatoi, antau calcai semainai, um, Alexo tro rapide ligis lian ligis sian um, cravaton, cae mi ne comprenis cia li ligis sin. do mi devis um, pristerci tiun lig stilon por trovi iun alion ciu ancao faris tiel. Cae mi trovis alian, alian um, filmeton en ciu oni e, eh, tiun homon tiu homo ancao ligas tiel rapide. Kai tio ebligis min fari ci tiun filmeton. Mi devas religigi tiun. Ne estes suffice granda por mia capo. Ne suffice grandas! Mi devas releigi. Mi estis... Um, mi parolis kun mia YouTube ai amicoi, uh, eh, Barbara kai Tanya kai Barbara menzi is ke shi re spectis <laughs> kai mi pensis respecti respecti respecti respecti estes bona vortludo kai mi shapas uh. <sighs> Ah. kai tio estis la lasta oh my god do la tenilo estas malplena kai mi portas ciom da mia cravatoi <laughs> do mi esperas che vi juis Ci dir. Kai nun mi devas for pretty Ni amuzi just ci tie. Dankon por spekti. Kai mi vidos vin poste. Jis.